יש, בעזרת השם אנחנו רוצים להודיע הודעה, <coughs> בהתייעצות, בהכוונה של הרב, של הרב ברלנד שליטה, אה, יש בעזרת השם ביסוד שביסוד תיקון לזיווגים ולפקידת עקרות. את התאריך הזה הרב קבע שזה יהיה ביסוד שביסוד. התיקון הזה זה תיקון שבעזרת השם יהיה לפחות אולי יותר אבל מניין של תלמידי חכמים מקובלים יעשו את התיקון הזה, אנחנו גם נשתתף בדבר הזה, ויש פה סדר שלם של אה, לימוד, של אה, תפילה, אה, כל מי שירצה לבוא, יכול לבוא ולהשתתף בתיקון הזה, אנחנו נגיד בדיוק, אני יכול להגיד עכשיו את הכתובת, את הזמן, והרב גם חיבר תפילה מיוחדת ל... לזה. לא, גם חוץ מהתיקון עצמו יש לנו גם את התפילה המיוחדת שהרב דיבר על זה, אפשר גם לשמוע את הדברים של הרב בקו, הרב דיבר על זה מאוד מאוד חזק, הוא אמר שהרבה הרבה עניינים של גאולה תלויים בעניין של, הז, של הזיווגים והוא דחף מאוד את, ה, את, ה, את הנקודה הזאת. רוב הכסף שנאסף הולך בשביל הרב, זה לכן כל מי שגם תורם פה וזה פדיון, זה פדיון לכל, ה, לכל, ה, לכל המצב לכל המצב של הרב. אז התיקון הזה יעשה ב, ביסוד שביסוד, זה יוצא כ"ו אייר, היום אנחנו נמצאים, מה אנחנו, ו"ו, זין באייר, משהו כזה, זאת אומרת זה עוד שלושה שבועות בערך, זה ביום היסוד שביסוד, שזה יום מאוד קדוש, זה התיקון, לא תוכלו לשמוע פרטים, זה יהיה בבית כנסת שנקרא תקוות שמעון בירושלים, ברחוב אה, דניאל 17, ברחוב דניאל, ברחוב דניאל 17, בשכונת מוסררה בירושלים, יש שם בית כנסת גדול, תקוות שמעון, זה כל מי שרוצה לבוא להשתתף בזה, מוזמן בשמחה לבוא להשתתף בזה, זה בערך יהיה בין שלוש לארבע שעות התיקון. לא צריך לצום, התיקון הזה לא דורש תענית, אין, אין צורך לצום, וזה יוצא יום שני בשבוע, משלוש, בערך אנחנו עד שש וחצי. לאחר מכן יהיה מנחה, וזה, אני מכיר אישית את התלמידי חכמים שעושים את זה, מכיר אותם זה תלמידי חכמים, ברוך השם, מאוד מאוד יראי שמיים, שיושבים כל לילה ועמלים מאוד uh, בלימוד uh, פנימיות, פנימיות התורה, והרב למעשה איתנו ודוחף את כל, ה, את כל העניין הזה. אז לכן כל מי שרוצה uh, להשתתף בזה, אפשר לברר את כל הפרטים uh, דרך המשרד, יש את הטלפון 02 וכן הלאה, יש את זה על כל הדיסקים. זה העניין שזה כמו שאמרנו זה זיווגים ופקידת אה, הכבוד